Ongi etorri gure bideo kanal berrira. Kanal honetan, garapen iraunkorreko helburu buruzko bideoak elkarbanatuko ditugu. Batez ere, klima babesteko ekintzak eta egoizpen eta kontsumo arduratzua gaien inguruko bideoak aurkituko dituzue.